amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de esta semana, donde vamos a preparar un seco de res sencillo. Agregar sal, pimienta y comino a la carne. Calentar una olla con aceite. Freír la carne. Por ambos lados. Y separar. Licuar el culantro y el agua. Sofreír la cebolla y el ajo en la misma olla. Agregar el ají amarillo de forma opcional. Agregar el culantro molido. Agregar las zanahorias y alberjitas, Agregar las papas. Y agregar la carne. Cocinar por 30 minutos y hasta que todo esté cocido. En Perú se sirve con arroz y papa cocida. Espero que les haya gustado, que lo puedan probar, que me puedan dejar sus comentarios. Suscríbanse si quieren recibir algo nuevo cada semana. Un abrazo.